ملينا من المماطله نتاع الحكومات المتعاقبه سبع حكومات ما عملوناش حل في اولادنا آه، مش صحيح كاتب الدوله الهجره اللي يقول قاعد نقبل فيهم و... وقاعد نعطي فيهم في الجديد احنا حتى واحد ما قبلنا اخر لقاء كان مع طيب البكوش بعد زوز حكومات ما فما حتى جديد اللجنه ما اجتمعتش بينا وما اعطتنا حتى حتى حاجه قالوا لنا باش نعملوا ندوه صحفيه وما عملوناش احنا اليوم برعايه المنتدى الاقتصادي والاجتماعي آه، آه، قررنا باش نعملوا الوقفه هذه احنا اليوم ماناش مروحين حتى نعرفوا حقيقه اولادنا ومستعدين باش نتقبلوها كما هي ثم هما توا كل مره يقولوا فما جديد فما اسامي جات فما اسامي جات اما ما عطاونا حتى شيء لا هنا ولا العائلات اللي في ايطاليا ما جانا حتى شيء تطورت انا انا حكايه الملف آه، انه تحل اللي عندنا عام التالي انها اللجنه انها قاعده يعني تخدم هاي تخدم هاي تخدم بور ريان ما سمعنا حتى شيء آه، اخر مره انهم هزوا 136 عاديين ما لقوش في الموطه زادوا عاودون في برشك الكبير لاديان وهنا ما ثمش منها الحكايه آه، عندها جمعه من اللي تحل الملف وكهو يعني اربع سنين تصور انت اربع سنين ما ما, ما عملوا حتى شيء ما وصلناش ما وصلناش حتى النتيجه احنا الاولياء نجيبوا الاخبار احنا نجيبوا في الاخبار ان اولادنا شنيه في ايطاليا غاديكا احنا نطلبوا معناها من سي من, سي... من الدوله رانا رانا رانا, رانا ولاد الوطن رانا كبدنا شعلت رانا فينا انا اللي نتكلم فيك قعدت نمشي بعكاز نمشي بحراب شدي بتاع الاعصاب راني فهمتي فنيت ما عادش فيا فهمتي اربع سنوات وانا نعاني وقاسي وقوم الله فهمتي يعلم بنا ربي ولذا بيعطونا فهمتي معناها اولادنا يا هل كانوا ماتوا الله يرحمهم يجيبوهم حاجة ربي كانوا محيين فهمتي يعلمونا على الاقل يبشرونا راهم حيين يعدوهم لنا يكلمونا على سواء عن طريق التلفزه سواء عن طريق الواحد معناها المهم على الاقل فهمتي نشعروا بهم حيين